Articulate storyline question banks буюу тестийн сан хэрхэн үүсгэх тухай бүгдээрээ видеог үздэцгээе. За тэгэхээр story beef гэдгээс сонгохоор question banks гэсэн сонголт хөөмцсөнд гарч ирсэн байгаа. За эндээс бүгдээрээ get question bank гэдгийг сонгоод за энд болохоор тухайн сангийнхаа нэрийг өгдөг. За энэ удаа би болохоор сэргийн санах гэдэг үг. За энэ Блумын 6 таксономын 6 төвшнөр би ерөнхийдөө нэрлэжээ. За та бүхэн болохоор тухайн тестийн сангуудаа өөрөөр бас нэрлэж болно. За энэ удаа би бол Блумын таксономын 6 төвшнөр нэрлэе. За тэгэхээр story view гэдгийг сонгоод question banks гэдгээс create question bank гэдэг. За гэх мэтлэн би 6 төвшнгөө үүсгэчлээ. За эсвэл та бүхэн энгийн дунд агсан гээд бас <clears throat> үсгэж болно. За тэгэхээр сан үсгэх давуу тал нь яадаг вэ гэхээр тухайн сан дотор байгаа тестээс шалгалт авахдаа сансргүй байдлаар олон тестээс зөөнийг сонгож болдог. За ингээ бүгдээрээ сэргэн санах төвчний graded гэдэг дээр харахаар за нөгөө слайд оруулах талбар гарч ийн. За эндээс тэгээд слайдныхаа гэлбэр эсвэл тестийнхээ төрлийн энтрийг сонгож оруулж болно гэсэн үг. За quizzing гэдэг дотор бол тест, суулгаа авах хэсэг, эсвэл зургийн тест оруулах. За үүсгэсэн сан дотроос тестүүд дуудаж оруулж ирэх. За тэр нь бол draw from back гэж байна. За үр дүнгийн слайдууд би шалгалт судалгааны асуулгын үр дүнгийн слайдыг оруулах бол result status гэдгийг сонгоно гэсэн. За ерөнхийдөө тест оруулахдаа бүгдээ graded гэдгийг ашиглана. Энд бол 11 төрлийн тест байгаа. За ихэнх нь бол та бүхний мэддэг тестүүд байгаа. За эндээс тэгээ бүгдээрээ true false гэдгийг сонгоод асуултаа боловсруулж эхлэе. За enter the question гэдэг дээр бол бид нэр тестийнхээ асуултыг оруулдаг байгаа. За би энд бол articulate storyline 2 программыг ашиглан интерактив агуул хэрэглэгдэхүүн за цахим мөрийг оруулж интерактив цахим мөр хэрэглэгдэхүүн босруулдаг за өнөө юу худлаа яв гэсэн тестийг бүгдээрээ хийж үзье За тэгэхээр AB гэсэн хоёр харилт байна. A дээр нь бие үнэн. За B дээр нь худал гээд за энэ зөв бурууга сонгож өгнө. За бие үнэн гэдгийг шагтлаа. За энэ доор болохоор points гэдэг дээр бол оноогоо өгдөг. За correct гэдэг дээр бол зөв хариулсан тохиолдолд суралцагчдад ямар мэдээлэл мессеж өгөх вэ гэдгийг тохируулдаг байна. За incorrected тэр бол буруу харилсан тохиолдолд ямар мессеж өгөх. За би бол энд таны хариулт зөв байна. Таны хариулт буруу байна гэсэн хоёр мессеж өгчтэй. За points гэдэг тэр мэдээж бид нар тухайн тестийнхээ оноог өгнө. За би ингээд нэг оноотой өгчлээ. За тэгэхээр тесттэй ажиллаж байгаа тохиолдолд энэ баруун гарт талд form view, slide view гэсэн хоёр өөр талбар байгаа. За incorrect correct гэдэг нь бол нөгөө зөв хариулсан, буруу хариулсан тохиолдолд гарч ирнэ. За энэ хизээ гарч ирсэн гэхээр slide view гэдгийг сонгосны дараа бол бид нарт энэ correct incorrect гарч ирсэн гэсэн үг. За correct гэдэг зөв. За continue гэдгийг үргэлжлүүлэх болгоод өрчлөе. За incorrect гэдгийг буруу. За нөгөө тийм үргэлжлүүлэх. За бид нар болохоор тест болгон дээр байгаа англи үгнүүдийг ингээд монгол болгож өөрчилж болдог. За эсвэл э, бүгдийг нь play дээр бас текстүүдээ өөрчилж болдог байна. За энийг нь би дараагийн видеон дээр оруулах учраас дараагийн видеоноос та бүхэн үзээрэй. За ингээд true false гэсэн асуулт оруулчлаа сэргийн санах дотор. За эсвэл тэр graded question гэдгээс бид нэр мөн асуултаа оруулж болдог. За дараа нь бүгдээр multiple choice буюу олон сонголттой асуултыг хийгээд үзье. За эдгээр хэрэглэгдэхүүнүүдээс визуал хэрэглэгдэхүүнийг сонгорой гэсэн асуулт ич. За тэгээ бүтээрээ хэдэн ч хариулт оруулж болно. За видео аудио зөөлөн гарын авлага. За визуал хэрэглэгч нь үзүүл учраас үзүүлэнгээ сонгоод points гэдэг дээр бүгдээрээ оноогоо. За тухайн төвшний асуултууд бол ижил оноотой байх нь зүйтэй. За би сэргийн санх төвшний асуултуудаа нэг оноотой гэдэг өчлөө. За ингээд correct, incorrect гэдэг бүгдийг нь та бүхэн дараад нэмэсэл бүгдийг нь өөрчилж болно. За ерөнхийдөө слайд бив дээр бол иймэрхүү байдлаар харагдах юм байна. За ингээд бүгд дээр хоёр асуулт. За дараа нь бүгд дээр ойлгох төвчнөө эсвэл хэрэглэх төвчнөө гэх мэтлэн сонгоод явуулж болно. За дараа нь бүгдэрийн задлан шинжлэх төвшөнд э, харгалзуулах тест оруулж үзье. Харгалзуулах тест. Яг энэ граф гэсэн тестийг. За enter the question гэдэг дээр асуултаа бичнэ. За асуултаа болохоор би хэрэглэгдэхүүнүүдийг тохирох төрөлтэй нь So харгалзуулна гэдэг чинь. За энд бол choice match гэсэн хоёр баг нь үүссэн байгаа. За choice гэдэг дээр ихний багнах зүйлээ бичнэ. За бинд видео тэгээд санаа. За infographic дараа нь ямар харилцагч гоо. За бодож байгаа нэг харилцуулъя. За тэгээ match гэдэг дээр бид яах вэ гэхээр тухайн хэрэглэгчүүний төрлийг бичнэ гэсэн. За видеого би зөвхөн хэрэглэгдэхүүн. За сонин гэдгээ би болохоор хэвлэмэл infographic гэдэг бол visual. За энэ нэг бит хэрэглэх мишээ оруулъя. За бишний загвар гэж бичиж загвар. За хаа нь бол бит. За ингээ correct incorrect гэдэг slide view руу орж болно. Эсвэл form view рүү орж засч болно. За ингээ засаад тестүүдээ хийн гэсэн үг. За ерөнхийдөө тестийн сан үсгийг тест босруулах хэсэг нь бол иймэрхүү байгаа. За ерөнхийдөө амархан байгаа. За ингээ анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.